So, 400 ang ticket, guys. Alam nyo na. Yes, Captain. Please receive to change your shoes inside. Ah. okay. Thank you. gloves natin. Kunin mo na. Gloves. Ganyan din yung gloves eh. You need to wear the gloves. Yeah, yeah, yeah, yeah. So, saan ba? Dito? Where? Inside? Here? Okay. Akin na isa. Oo. Isi-sensor dyan, no? Oo, video, Ayan. Ah, okay na. Ah, malamig-lamig. <laughs> ito na, guys. Ito na. Ay! Saan ba? Dito ata? Saan? Ah. Mabantu-bantu Oo. Sabo. Ikip Ito sa atin na to. Oh no, ayan na yung ano namin. Five. And this one? Yeah. Ah. Oh. okay, thank you. Okay, thank you. Guys, eto na. Eto na yon. Yung <laughs> dream namin, ano? Pwede ba tayo dito? Dito? Dito? Uh, uh-huh. malamig eh. Oh, dito tayo. Sa malapit sa ano, ayan, sa exit, ay, sa exit. Dito na. Dito na? Oo. Magdilbira ka sa kabaltugan ka. mga ano namin guys, meron kaming helmet. Tapos ito. And then shoes. Ay, ganyan lang siya lang shoes. So guys, mag-ano lang tayo. <laughs> Gagamit na tayo ng ano. Uy, kailangan daw magbusod. Sa dalaman? Gak make, hanya makakakulan. Come on, let's it. ้มันเดันเลย tayo, ma'am? Bata man tayo, ma'am? Yes! <laughs> Nababalance na. maglaka. Maglaka. ng tiguan doon. Ayun, natututo na. Ala! Ano? <laughs> Ang daming mga bata. Let's go guys. Ay, enjoy. Enjoy guys. Alis na kami. Kami napagod, nagutom at tayo kumain. Uy, parang masarap to. Ano yan? Ano ba to? Beef? Daming chicken. Wow, ang sarap. So guys, nandito kami sa station. pala dito na ano, Pizza Hut. Tapos 300 plus.